Трансформаторда энергияны жоготуулары аз ошондуктан биринчи жана экинчи оромдордогу кубаттуулукту бирдей деп эсептөөгө болот чыңалууну бир нече эсе жогорулатуу менен биз токтун күчүн бирдей өлчөмдө азайтабыз трансформатордун биринчи жана экинчи оромдорундагы токтун күчү алардагы бурулуштардын санына тескери пропорционал